Сонекоти цэка накас талла. Оде и кала эятсан нэла. Оде ти тис тис тис сала аде ме кала э. Оде и тлэчэ э тлэчэ тлэчэ гунна хекутин сонеко. Оде аде ka e hai snella e se se kala e na di neko ya se se se chena an kula ne snella og det med kala e ne ni yalla og det atlaista e klitje e ha snella og så sit jeg så kunne se jeg snella ah ah mit nat ne jeg er snella og det at det at det at i øh, tsekaya i øh, Og det er det, der så ikke er her i tjede, det natsana. Isak i tsilede. At i gudse, og det har hasnela. Og der gudse, du nok det At i gudse er at klitje, du nok det